kewajiban atau liabilitas dan aset neto. Berikut merupakan susunan akun-akun permanen dalam laporan keuangan. Aset lancar, kas dan bank, investasi jangka pendek, piutang, biaya dibayar di muka, aset lancar lainnya. Aset tidak lancar investasi jangka panjang, aset tidak berwujud, aset tidak lancar lainnya, liabilitas jangka pendek, utang bank jangka pendek, utang pajak, utang lainnya, liabilitas jangka panjang, utang bank jangka panjang, aset neto. Aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, aset neto terikat permanen. Masuk ke dalam akun nominal adalah pendapatan dan beban. Berikut merupakan susunan akun-akun nominal. Pendapatan, pendapatan sumbangan atau hibah, pendapatan keuangan, pendapatan lainnya. Biaya, biaya program, biaya umum dan administrasi, misalnya biaya gaji, biaya kantor, biaya depresiasi, dan biaya sewa, biaya keuangan, biaya lainnya. Penomoran akun dalam laporan keuangan secara umum adalah aset diberi kode angka 1, utang diberi kode angka 2, aset neto diberi kode angka 3, pendapatan diberi kode angka 4, biaya diberi kode angka 5. Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu bagan perkiraan atau chart of account adalah suatu daftar yang memuat perkiraan-perkiraan atau account apa saja yang tersedia untuk digunakan mencatat transaksi keuangan lembaga, saldo akhir dari masing-masing perkiraan ini akan menjadi komponen yang membentuk laporan keuangan. Untuk penjelasan yang lebih terinci, silahkan kunjungi website kami di www.integrasi-edukasi.org.